Chico jecha sanyiitoota gootu kan loleessa golachuu beeku waa tuttuqanii tolan irraa eegu sangaa gaara machaatoo boqotee tola gaara machaatoo gammachi harree gaara machaatoo bobaatee tola gaara machaatoo gammachi namaa gaara machaatoo joololee tola deebicha dibbee sirba garaa gaaba baana raagadu kuni madaanu qaba. Shikirrise martifatee gaaba. jechuun hooda dhiiga marartuun